Тогда же было время русского рока, группы кино, какие-то фестивали вот эти. А мы совсем другим занимались. Если у нас э, какая современная музыка и, и развивалась в провинции, то это, наверное, был э, так называемый русский рок. Но ну, вот так вот, чтобы вдруг а какие-то в высшей степени актуальные э, музыкальные направления, такого, конечно, не было. И в этом смысле Ижевск, конечно, представлял собой огромный контраст к тому, что происходило во всей остальной стране. Это был, конечно, феномен.